Добрый день. Часто к нам в техподдержку обращаются клиенты, у которых неожиданно перестала работать лицензия или не удается войти в программу из-за отключения службы SQL Server. Чаще всего это происходит из-за того, что компьютер уходит в сон, из-за чего временно отключается жесткий диск. Сегодня мы расскажем вам, как настроить компьютер таким образом, чтобы он не уходил в сон. Для примера мы будем использовать Windows 7, но этот способ также подходит для других версий Windows. Для начала нажмите на кнопку «Пуск», Откройте панель управления. Если у вас Windows 8 или новее и в меню «Пуск» нет этой кнопки, панель управления можно найти через поиск. В панели управления найдите пункт «Электропитание». Он находится в подменю «Система и безопасность». Здесь в боковом меню найдите пункт «Настройка перехода в спящий режим». Выберите в выпадающем меню «Переводить компьютер в спящий режим» вариант «Никогда». Теперь нажмите «Изменить дополнительные параметры питания». Найдите раздел «Жесткий диск» и в подразделе «Отключить жесткий диск через» поставьте 0. Это означает, что он не будет отключаться никогда. Ниже найдите раздел «Кнопки питания» и «Крышка» и в подразделе «Действия кнопки питания» установите «Завершение работы». Готово. Нажимаете на ОК и сохранить изменения. Теперь компьютер не будет уходить в сон и отключать жесткий диск, что поможет избежать ситуаций, в которых у вас перестала работать лицензия или же отключилась служба SQL Server. Спасибо вам за просмотр, желаем вам удачных продаж вместе с Труксофт.